Yan pakai dalam iPad. Pakai. Clip. mua hindi mo ít nakikita. Yeah. Oh sorry sorry sorry sorry. Ah dia. Oh ditukang nanti, ditukang goblin. ये इसके बर्तन में Yes, yes, yes, yes. nih. Iya dia. Ada baturan. Eh? Baturan. Umutnya lain. anjing. Keren ya tuh. Landman. Direkam paling pakai